Nagaye Nagaye, per la serie ho visto cose che voi umani, puntini puntini, ho visto ciclisti salutare altri ciclisti che restano scioccati perché li hanno salutati. Ah sì, dimenticavo di dirvi che se volete trovare altre informazioni oltre a questi video flash potete andare a visitare il sito nagaye.org leggete sulla divisa oppure il mio blog davide.tommasin.org